好啊！之前咧就接到好多朋友催促，卡洛斯咧就教多啲软件嘅使用方法啦。咁几日之前咧，我都预告咗系会教剪接嘅。咁做乜咁多软件我唔教，要教剪接咧？主要系因为咧，作为一个 YouTuber 咧，教呢样嘢咧就比较有信心，因为我每日都喺度做紧呢样嘢啊嘛。相反，如果你要叫我教 3D 动画啊、电脑辅助绘图啊，或者音乐编程嘅制作等等咧，虽然我都做得几熟下。 但如果要教大家用咧，我就要拍出咧冇錯漏嘅教材出嚟先至得。咁之前咧就要做好多好多嘅資料搜集同埋備課先至可以做得到咯。但我應承大家咧，將來我都會做啲咁嘅系列嘅，包括電腦動畫啊、CAD 啊、誒 three D 打印啊，以至於用 k c k w o l k 作曲啊等等。好言歸正傳，今日先嚟教大家咧點樣用呢個 Adobe Premiere 去做剪接。希望教完呢課之後咧，大家會明白我早幾日 post 出嚟嗰首二胡神曲。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 同埋 Ucut 等等嘅 Apps 都系免费嘅。如果你只需要将手机拍到嘅片剪头剪尾咁，跟住 p 上 Facebook 同埋 YouTube 咧，你呢啲咁嘅 Apps 啦已经啱晒你用噶啦。但系如果你想好似卡洛斯咁认认真真做好一个 YouTuber 咧，净系剪头剪尾呢种 trim 咧，其实系唔够你用嘅，因为好多时咧我哋仲要处理过场啦、配音啦、字幕啦。 特效啦，以至于调色等等，喺咁嘅情况咧，好多时咧你要使用 iPad 啦，或者索性用你嘅电脑嚟做啦。咁卡洛斯有啲朋友咧就中意简单啲，用 iPad 内置嘅 iMovie 咧都可以做出好多好好嘅大片㗎。

如果你係教師或者學生咧，使用呢個教育版咧，二十蚊咧就可以用晒 Adobe 成個系列噶啦，即係包括埋 Photoshop 啊、Illustrator 等等咁。但係如果你唔想俾錢咩，大家咧又可以試下下載呢個試用版，先試用佢七日啦。所以如果你認真想學咧，都唔係冇辦法㗎。先喺今日咧 download 咗佢先。 之後咧就跟住卡洛斯今日所教嘅方法嚟剪接，試咗七日啦，有成果之後咧，你先至決定咧俾唔俾嗰二十蚊，話唔定你用開收唔到手，變成咗長期客户添。好啦，為咗準備呢個軟件嘅教學咧，卡洛斯係專登 set 好個架步，就可以一邊展示個軟件，一邊咧就 webcam 咧同大家解说，就希望更加有成效啦。咁咧我哋先打開呢個 PMEA r 嘅二零一九，由於 PMEA 二零一九 resources 比較多啊，所以。 開着佢都要需要一段時間嘅，就佢比以前版本嘅好處咧，就唔單止可以剪接誒普通嘅影片，就甚至連三六零嘅影片咧，佢都剪到嘅。嗱，入到嚟呢度咧，我哋可以開一個新嘅 project，揀一個位置，例如就喺 Video Project 裏面揀一個位置啦。揀咗之後，我哋俾一個名佢，我叫 c a r l o 先啦。咁開咗呢個畫面之後咧，呢個係最普通嘅一個 editing 嘅 workspace 嚟嘅，大家可以揀唔同嘅 workspace 喺邊度揀咧？喺 Window。 呢個 workspace 度揀，睇下你中意做邊種類型嘅工作多啲。譬如你中意處理聲音嘅，你可能揀 audio 嘅；你中意處理呢個顏色嘅，你可能揀 color 嘅。嗱，初學咧，多數人都係用 editing 嘅咁睇睇 editing 嘅 workspace 裏面咧，有啲乜嘢嘅間隔啦。首先左上角咧就有一個 source panel，佢仲可以轉去 effect control 啊、audio clip 啊、metadata 嘅。 右手邊咧就有個 Program Panel，而左下角咧就有個 Project Panel，而右下角咧就有個 Timeline Panel。中間呢度仲有個 Tool s Bar。咁多功能咁多功能咧就唔可以一集教晒嘅，有排教嘅。但今日咧就教大家幾招最簡單嘅剪接啦、吞前吞後啊、拉長縮短啊、加速減速啊、配下啲音啊，或者加啲字幕咁樣。 第一步，我哋要攞條片入嚟先啦。咁咩片都得噶，包括你手機所影嘅片啦，或者系 YouTube 啊、Facebook download 落嚟嘅片，例如 MP4 啊、MPG 啊、WMV 啊，咁都剪到噶。咁我哋撳 File Import，咁我而家揀一條電影嘅片段。咁嗱，你見到攞咗片出嚟咧，就放咗喺 Project Panel 裏邊。Iron Man 呢條片咧，我只要將佢由 Project Panel 裏邊擔出嚟，Time l i n e 度。 你就會見到 timeline 咯，多咗一條片，呢條片嘅長度係幾長咧？咁長嘅，係三分四十四秒嘅。咁而每一條片咧都會分為兩個部分嘅，包括上面嘅影片部分啦，同埋下面嘅聲音部分。同聲音咧見到有兩條聲音咧，即係立體聲啦。跟住講講上面嗰兩個 window 咯左邊嗰個咧就如果你 double click 一條。 原始嘅片咧，佢就喺呢边顯示出嚟嘅。呢條就係原始嘅片，而右邊嗰條咧就係剪好咗個片。嗱，而家原始片同剪好咗個片係一樣嘅吓，係一樣嘅。OK，咁但如果咧我想剪短佢啦吓，將啲唔要片段剪走咧，我哋第一樣嘢咧就學用呢個 cutter 叫 razor tool，而喺快速件咧就係撳個 C 掣，一撳 C 掣咧，我哋會揀咗呢把刀片。 誒需要切斷嘅地方可以加刀咯，斬開佢咯，斬開佢咧。邊啲要邊啲唔要，你自己搞清楚。譬如你唔想要呢段，你睇嗰陣時發覺啊依段化妝嘅唔要喎，用 V 制揀 s l i e two，揀佢咯，咁 delete 制，唔要佢咯。咁後面嗰啲點褪上嚟啊？我哋又學另外一個制叫 A 制，A 制咧。 就係依個 track e left forward two，揀 A 仔，跟住一單呢個依四條就一齊揀好啦，就可以擔上嚟。咁頭先嗰段就唔見咗啦。另一個方法，將一啲段落唔要嘅方法咧，就係仲簡單啲。例如而家我唔想要電視機一段，咁我會點做咧？我就會用個 B 仔，B 仔咧即係 ripple two，揀咗 ripple two 之後咧，你去一個片嘅前面或者後面咧，你會見到一個黃色嘅括號。 一拉前面嗰啲嘢唔要啦，後面嗰啲要自然會吞上嚟。啊，小辣椒行走呢段，亦都唔想傾偈呢段，去第二條片度用 ripple two 一拉，後面吞晒上嚟啦。咁其實每段咧啲前前後後你都可以咁拉嘅，用 ripple two 已經係處理曬噶啦。邊啲要邊啲唔要？呢條要呢條唔要嗱呢一橛，咁慢慢咧。 就會將條片咧去無存清搞掂啦。好，搞多大家一個功能就係，譬如呢段太悶啦，同埋講嗰啲嘢亦都冇意思嘅，咁我想快速啲，我就撳 R 掣 R 掣咧 for rate stretch，即係個速度變化。咁我哋撳佢一拉，咁一拉短咗咧，唔係縮短條片，而係加速咗段片。你可以睇下，快鏡嘅。 後面呢個褪上嚟點啊？記唔記得啊？撳 A 制，跟住褪上嚟咯。快鏡還快鏡啦，但係啲聲音係咪好煩啊？我哋又學識一樣嘢係將影片同聲音分離。我哋按呢個 link selection，撳一撳佢，咁再撳 V 制，咁就可以淨係揀個聲音，delete 咗佢啦。呢度就靜音咯，但係靜音又好悶喎。 可唔可以加啲音樂啊？咁你又要另外一個 file 啦，所以就去 import 去揾一個音樂檔。咁通常音樂咧，我哋都會盡量 download 啲冇版權音樂啦。YouTube 上面有好多，譬如我揀呢個，咁你會見到 Project Panel 裏邊多咗一個 Seven Four Tango 嘅 MP3。Double click，嗱你見到喺個音樂檔唔係影片檔，咁你可以選擇佢嘅長度咧。o 我都可以選擇。 跟住擔呢條聲音出嚟，呢段短段嘅聲音擔咗出嚟，咁就可以作為配樂啦。如果你覺得個音樂太大聲咧，你拉開個音樂，見到中間有條線嘅，將呢條線咧降低，你會見到負幾多個 dB 啊？譬如負廿三個 dB，好細聲噶啦，而家。OK，記住頭先用嗰啲 V 制啊，Selection Two 啊。 B 制啊，Ripple Edit Two 啊，或者 R 制啊，啊呢個 Rate Stretch 啊都可以用喺聲音嘅 Track 度噶。譬如我將呢條聲音拉長啲，我想我想配樂咧去到呢度。咁嚟到呢度音樂冇咗，我哋想加翻個字幕得唔得咧？咁你睇下呢度，其實加字幕就用呢個 T 制。如果加一啲圖畫咧，就用呢個 Pen Two。咁今次我哋唔需要畫圖畫啦，我哋想加個字幕。 咁撳咗 T 之後，喺適當嘅地方 double click，你會見到咧多咗個粉紅色嘅巴喺 Tony Star 上面嘅嚇。咁你打 I a M Iron Man，打完之後咧用分 selection tool 將啲字咧擔去你想要嘅地方，譬如放喺依度。咁個字幕要幾長咧？亦都可以用呢條粉紅色嘅巴去控制佢嘅長度。 咁成件事咧出到嚟就係咁。He will not be taking any questions. Thank you. I am Iron Man。好啦，最後咧，今日咧想教多一樣嘢，就係點做過場啦。譬如由快鏡去到正常速度呢一段咧，我哋想加個過場喎。咁一般用個過場幾種啊？我哋走翻嚟 Project Panel 嗰度揀 Effect，打開 Video Transitions，再打開 Dissolve。最常用咧。 就係 close dissolve，就係依一種彈入彈出。見我好習慣用 space bar 嚟 play 㗎嚇，咁會快好多嘅。依個就叫 close dissolve 啦。由 Tony Star 同佢傾偈到度打胎，我哋可以擔個 deep to black 過去，就會達到一個咧黑曬再打開嘅效果啦。我哋又試喺依度咧，用依個 deep to white 就可以。 光晒再收嘅效果，咁搞到嚟呢度咧，基本嘅操作，大家經識嘅。當然裏面仲有無數無數咁多嘅功能，咁但系先同大家分享。咁嚟到呢度最重要做咩咧？就係而家我哋要將段片 export 出去去使用嘛。咁所以咧就按 file，頭先 import 就喺度嘅，export 就喺佢下面嘅啫，揀 media，咁即會出現咗一個咁嘅 window 嘅。 咁例如你揀呢個 output name 咧，就可以揀一個位置啦。呢條片咧叫做 Carlos，存檔，跟住再按 export，咁就開始製片啦。咁用嘅時間咧，睇你段片有幾長而定咯。一般嚟講，你用得效果越多，功能越多咧，咁每一次渲染出嚟嘅時間就用得更加耐。咁所以對個電腦嘅要求咧都好高嘅。我哋可以將個 project save 俾佢咯。 保存咗佢，將來可以繼續修改。嗱，我哋睇下 output 出嚟條片係點樣嘅。其實之前條二胡片都係咁做出嚟嘅啫。不過依個 project 咧就複雜好多啦。你見到依啲咧，就係我拉依個音階嘅原始檔，而我將依每一個原始檔咧就 d 落去裏面，就逐個逐個逐個修改，逐個逐個修改。咁即使你拉二胡拉得唔快咧，都可以達到咁效果啦。 虽然做出嚟咧就好似好搞笑咁，但系呢种一个 percent 演奏九十九 percent 剪接嘅技巧咧，而家喺 YouTube 上面好流行噶。有人用吉他嚟剪接啦，有人用 b a s s 吉他嚟剪接啦，亦都有人试用呢个木桶底嚟剪接添。但系用二胡嚟剪接咧，卡洛斯应该系世界首创噶。 因为二胡嚟讲咧，指 <laughs> 法同埋功法咧都比较艰难嘅，净系要好好拉好一个音啊，都唔系咁容易，所以剪接二胡咧真系冇信心教到你。但系有啲乐器嘅发音就好简单嘅，好似手指琴啦，理论上有手指就弹得响噶啦嘛。就算系小吉他，左右手并用。

由第三線一路到第一線，每一個半音都做一個取樣，之後將條片 import 入去 project 裏面。要靈活咁剪接咧，可以俾個 tips 大家。大家可以將左手三隻手指啦，放喺鍵盤上嘅 C、V 同埋 B 鍵上面 stand by。靈活咁使用 C 鍵啟動呢個 Razor Two 嚟 cut 片，使用 V 鍵啟動 Select t o 嚟選片，同埋用 B 鍵去啟動 Ripple Two。 嚟將影片嘅頭尾伸長縮短，再加上運用左手嘅拇指咧控制呢個 space bar 嚟播放同埋停止影片，就可以高速咁完成剪輯㗎啦。 淨係剪接到馬裏有隻小綿羊，梗係唔止啦！經過咗功課咧，相信大家都理解到點樣喺 Adobe Premiere 裏面做一啲影片嘅切割同埋一啲拉伸啊、配音啊、加速啊、字幕等等嘅基本動作。既然係咁，你仲等咩啊？快啲下載啦！ 今日嘅影片出街之前咧，啱啱接到朋友 Candy Tam 寄嚟嘅分享，让我得知咧 Adobe CC 全套软件啦，系免费开放使用咧，直至到五月三十一號。但系需要由学校咧去递交申请，过程咧大约系三个工作天。咁到时学生同埋老师咧都可以喺屋企里边啦，使用 Adobe 嘅全套嘅软件啦。好啦，今日到呢度為止啦。如果大家仲諗到咧用呢個 Premiere 做啲咩特效嘅話， 就歡迎大家喺下面留言啦，同埋記得加拉支持卡洛斯，為你哋做多啲教學影片啊！